किधर है बनू दे मेरे को दे दे रुक बनू रुक रुक रुक रुक बनू मेरे को बनू मैं मारो Great! You're about to win! The red team doesn't have a lot of time left. बनू मैं दोनों बने देखूंगा। अबे मेरा है, मेरा है। भाई 52 है यहाँ पे Marked a location. Nice shot! अंदर ही अंदर ही अंदर है ट्रेन के अंदर है नेट डाल रहा है ये जो नहीं है इसे सर अबे हार जाएंगे अरे 95 mark the location target down नहीं ये नहीं एनिमी डाउन अरे ओपी ओके छुप गया छुप गया <laughs> दस सेकंड बाकी जाने अभी ले खत्म कर दिया क्या नहीं नहीं नहीं